再见，我的爱。嗯？嗯？嗯？救命！救命！救命！救命！ 嘛呢？你是不是傻？有问题？你洗头啊。 うん Gracias. 走开，OK，动次动次动次动动动次动次。 <laughs> no, no, no, no. <laughs> 这是在哈我，嗯？妈？妈妈？妈妈？妈妈。 Can I have it, please? 还生气了。 Doodle doodle, wapa doodle doodle, wapa.

嗯。 Thank <laughs> you.